mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi tugeze mu gice cya gatanu cya daniyeli aho tugiye kurabira hamwe ikigwa kivuga ngo ubwibone bujyana ku kuranduka ubwibone bujyana ku kuranduka kino gice cya daniyeli ni igice cyane gihambaye mbere cyigisha byinshi ku byerekeye abantu turi mu gihe cy'iherezo kubera yuko kino gice kirerekana neza ukuntu isi yacu izohera koko inosi izohera nk'uko babuloni yo mu gihe cya nebukadinezari yaherengetejwe nimureke twige neza kino gice cya gatanu cya daniyeli aho tubona yuko hari ku ntwaro y'umwami berushaza kandi berushaza se wiwe yari yitwa na bonita dasi uno mwami nabona idasi nawe se wiwe yari nebukadineza ni kuvuga ko berushaza yari umwuzukuru wa nebukadineza nagenda babwire nebukadineza ibintu bimugaruka ko byongera kuvugwa ngaha mwa kino gice cya gato cya daniyeli nebukadineza haravugwa ko yari yaranyaze ibikoresho byiza byiza by'imbombavu byakoreshwa mu gukora ibikorwa byera mu rusengero rw'i Yerusalemu igihe ateye i Yerusalemu yarinjiye ararondera ibikore ararondera imana y'abisirayeli arayibura acafata ibikoresho byari mu rusengero rw'i Yerusalemu arabitora abijyana abijyana i baburoni abishyira mu nzu y'ibigirwamana byiwe kugira ngo bikorere ibigirwamana byiwe byari ibintu bikomeye cyane kuri nebukadineza yamara mwiyuke ku byigwa tumaze kubona yuko imana yakoreye byinshi neza kugeza aho neza amaze gufata ingingo yo kwihana berushaza nawe yari yaragiriwe amahirwe yo kubona no kumva ibyo neza sekuruza wiwe imana yakoreye mu maso yiwe yamara yigize akantu gakomeye kino gice cya gatanu gitangura rero kitwereka ukuntu uno mwami yihayagiza ahambaye yafashe ibikoresho byahora bikoreshwa ku mana y'abisirayeli se kuruza wiwe yari yarazanye imbere y'ibigirwamana bikozwe mu biti mu ifeza mu byuma mu biringa hamwe no mu nzahabu abikoresha mu minsi mikuru mibi yo kwinezereza ino minsi mikuru mu gihe yakoreshwamwo bino bikoresho byakoreshwa mu rusengero ry'imana byasigura ko imana y'abisirayeli isuzuguwe ishyizwe hasi maze ibigirwamana bikozwe mu biti mu ifeza no mu nzahabu ari byo bishyizwe hejuru maze imana irabiraba ibona ni ibintu bikomeye nababwiye ko ino kino gice cya gatanu ibintu bikibonekamwo biraboneka no mu bintu bizoba mu gihe cy'iherezo dusomye hariya muri daniyeli igice cy'indwi hamwe no mu gice cy'umunani turabona yuko ibikorwa berushaza yakoze byo kwihayagiza bisa n'ibikorwa byo kwihayagiza by'agahembe gatonya tuzobibona mu byigwa bizokurikira ariko kano kantu mukazirikane cyane kuko karakomeye babuloni imbere y'uko irangira ibintu byayo birangira kuyihayagiza koko tuzoca tubibona yuko n'agahembe nako gato na cyane cyane ubutware bw'isi imbere y'uko burangira hagomba kuba kino kintu cyo kwihayagiza ikindi kintu tubona ngaha berushaza yakoze gisa nk'icyo sekuruza wiwe nebukadineza yakoze n'icyahe amaze kuba ariko arakora ibyo birori byiwe ikiganza kitazanywe n'amaboko y'umuntu ni kuvuga kitabonye aho kizananye cyaraje cyandika ku gisika meni meni tekeri peresi <laughs> birushaza umutima uraranduka yifuza kumenya icyo ibyo byandiko bisobanura yarirukanye daniyeli na bagenzi biwe ahamagara abapfumu n'abanyamareba kugira ngo abe ari bo basobanura izo nzozi turashobora kwiyumvira impamvu birushaza yirengagije daniyeli hamwe na bagenzi biwe kandi yasanzwe abizi ego bagenzi birakwiye yuko twiyumvira kuri kino kintu kumbure berushaza ashobora kuba yarakengera imana y'abisirayeli cyangwa imana ya daniyeli ikindi nacyo twokwiyumvira naho kiterekanye muri bibiliya ni uko daniyeli ashobora kuba yarashaje cyane kubera yuko tubona yuko igihe berushaza yahabwa ziriya yabona biriya bintu igihe berushaza yari ari muri biriya birori daniyeli ashobora kuba yari afise imyaka hafi mirongo umunani kumbure berushaza ashobora kuba yariyumviye gukoresha abantu bari mu runganwe rw'iwe cyane bakiri bato akavuga ati kumbure daniyeli yahora asobanura inzozi kera ubu yarashaje mbere naho twakwiyumvira yuko ibyo byose berushaza yoba yarabyiyumviriye ko cyangwa ntabyiyumviriye ko icyo twakwemeza gusa ni uko berushaza yari karirengagiza ikintu iki kintu nacyo kirakomeye nk'uko baburoni ya mbere mu kurimbuka habaye kwirengagiza ikintu bazi niko nirimbuka rya nyuma ry'ubwami bw'isi bwihayagiza rizogenda bazorimbuka bafise ibyo bazi bakomeze kugoreka ibyanditswe bafise ibyo bazi by'ukuri tuzobiraba mu byigwa byacu bizokurikira yari irengagije amajambo aboneka muri Yesaya igice cya mirongo irindwi n'icyenda ku murongo wa cumi na kane aho naho hakaba havuga ati nuko ngira nkore igikorwa cy'igitangaza muri aba bantu mbere n'igikorwa gitangaje cya kaminuza ubwenge bw'abanyabwenge babo buzoherengetera n'ubuhanga bw'abahanga babo buzohakamangana bagenzi abantu bo mu iki gihe cy'iherezo nabo nyine bariko barabwirwa ano majambo nk'uko baburoni nayo nyine yababwirwa abantu bigira abanyabwenge bazi kwanariza iby'amasi ukuntu agenda n'ukuntu azunguruka abantu bigira abanyabwenge mu by'indimi abantu b'abanyabwenge bahindura ibyo imana yavuze bakabyirengagiza bagakoresha amajambo y'imana uko atari impera n'imperuka nabo bagiye kubwirwa amajyamba ameze nka meri mentekeri peresi bagenzi hariya mu cyerekezo cya mbere paul yandikiye abikorino igice cya mbere ku murongo wa mirongo ine n'umurongo wa mirongo ibiri na rimwe haravuga hati umunyabwenge ari hehe ibi ni ibintu bigiye kubwirwa abo mwa kino gihe umwanditsi ari hehe umunyabihari wo muri iki gihe ari hehe mbega imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge eh. bagenzi ano majambo arakomeye cyane mu gihe berushaza yari yarirengagije daniyeli hariya muri daniyeli igice cya gatanu ku murongo wa cumi na rimwe n'uwa cumi na kabiri tuhabona amajyambo akomeye cyane umwamikazi wewe yararushije ubwenge berushaza yaraje aramubwira ati mugenzi yaramubwiye amajambo akomeye cyane yuko igihe sekuruza wiwe nebukadineza yari ahari harigeze kuba ibintu nk'ibyo kwabaye kumwibutsa icyo gihe nebukadineza yarazanye abapfumu abanyamareba ntibashobora gusobanura ibyo yari karavuga yamara hariho umugabo yitwa daniyeli niwe yahora amusobanurira izo nzozi maze berushaza ahamagara uno mushyitsi atari yitezwe muri ibyo birori neza kubera kwihayagiza no gutinya bifatanye yari yemewe ubushimwe azoha umupfumu cyangwa umunyabareba ari mu mubwire ibyo yabonye uko bisobanura yari yemeye ibi na biriya amatongo aravuga ati mbere ndi bumuhe uwo muntu n'igice cy'igihugu cyanje maze daniyeli araza arasoma iyo nyandiko daniyeli umwami aramubwira ati ndaguha ibi n'ibi nimurabe rero daniyeli aramubwira ati ibyo bintu njyewe si byo nkorera ntabwo nkorera amafaranga bagenzi abantu bavugira imana mwa kino gihe bagomba kuvugira imana batisunze ibyo bari buhabwe abakozi b'imana benshi bo mwa kino gihe baraguye mu mutego wo kuba abavugizi b'amareta ntibagomba kuvuga ukuri nk'uko kuri kubera yuko bagomba kunezereza abarongozi b'amareta abagwizatunga hamwe n'abandi gutyo bagenda kuvuga ubutumwa bafise ibyo bariye bagaca bavuga ubutumwa bunezereza abantu gusa daniyeli kugira ngo ntagoreke iby'imana igomba kubarira uwo mwami w'umunyamanyama yahisemo kwanka ingabirano n'ubushimwe yemerewe n'umwami maze aratangura arasigura icyo imana igomba kubarira umwami ikintu cya mbere daniyeli yagomba gukora ni kubanza gusoma ibyanditswe ku gisika kubera yuko abanyabwenge n'umwami n'abapfumu n'abandi bantu bose bari ngaho bari bananiwe maze daniyeli aratangura gusoma aravuga ngo meni meni tekeri peresi aratangura arasobanurira umwami aravuga ati mene bisobanura mwahara mwaraharuwe tekeri mwarapimwe ku munzani na peresi mwaragabuwe ni kuvuga ngo mene imana yaharuye ubwami bwawe kandi yarabuhejeje tekeri mwarapimwe ku munzane musanga ntimushyitse musanga urahahutse peresi ubwami bwanyu bwaragabuwe buhabwa abamedi n'abaperesi daniyeli igice cya gatanu ku murongo wa cumi ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu gushikana ku murongo wa mirongo ibiri n'umunani ni kuvuga ngo byari byaheze berushaza nta kandi kigoro kari gasigaye imana ko gukora hari abantu bashobora kwiyumvira ngo kubera ko imana yahaye amahirwe birushaze yo kwihana kenshi nako eh, eh, yahaye ni neza yo kwihana ntiyahe birushaza oya berushaza yari yarahawe nawe nyine amahirwe yo kwisubiramo cyane imana ntagifatira ko imana ntagihanira ko abantu bose bazohabwa ibihano ni uko bazaba barahawe amahirwe yo kwihana ariko bakayapfisha impfabusa kandi najyana kubwire yuko amahirwe uhabwa yo kwihana n'aya ubutumwa uri kurahabwa hari mbere n'abantu bagirirwa amahirwe yo kumva bino biganiro ntibabyumvirize nabo nyine barimwo ubwami bwiwe buca buragabanganywa buhabwa abamedi hamwe n'abaperesi byagenze gute muri iryo joro nyine umwami yari yemereye ibintu daniyeli daniyeli amaze kuvuga ukuri adacisha ku ruhande ibintu by'umwami yaremeye arabitora yamara daniyeli yari asanze azi yuko ibyo bintu umwami amuhaye atakintu na kimwe biri bumare kubera yuko ubwami bwiwe bugiye gushyirwa hasi bagenzi mu gihe twahereje kuvuga ukuri maze abagwizatunga n'abarongozi mu mareta hamwe n'abandi bakaduha ibintu tugomba kubitora ariko ntitubigire iby'agaciro kuri twebwe tukabisuka kugira ngo bibandanye igikorwa byategereza gukora cy'amavugabutumwa daniyeli yarabitoye ariko mu buryo bw'umubiri ntacyo byari bigiye kumumarira kubera yuko ubwami bwa birushaza aho nyine bwari bugira bukamangane muri iryo joro nyine abamedi n'abaperesi barateye ijambo ry'imana riratwereka ukuntu babigenjeje mbere no muri kahise abahinga muri kahise baratwereka ukuntu byagenze dusomye inkuru za kahise nk'uko zivugwa n'umugabo bitwa herodotasi uno mugabo aravuga ukuntu byagenze abamedi baracukuye umuhora barimba kugira ngo bakatishe uruzi efurate uruzi efurati nirwo rwatemba rujya muri baburoni kino gihe byari bimeze nk'ariya muri misiri muri egiputa murabona yuko nabo baronka amazi avuye muri ferevenira akaba ariyo batunze indi miriro niyo banywa niyo batekesha hamwe n'ibindi byose igihe abamedi n'abaperesi bakatishije ano mazi ntabe agitemba ajya i babuloni abasirikare barabuze ibyo kurya n'ibyo banywa bagiye babafatisha mpiri babuloni irategwa irafatwa berushaza arapfa se wiwe nawe yari yafashe ingingo yo guhunga se wiwe yitwa na bonidasi nabibabwiye maze ariko arahunga nawe nyine iyo avuye afatwa arishikana ku bwami bwari bwafashwe bwafashe eh, babuloni maze kwa kwihayagiza no gukomera kwa babuloni guca kugarukira ngaho ubwami bwa babuloni busubirirwa n'ubwami bw'ifeza nk'uko byari byarahanuwe muri cya gishushanyo nebukadinezari ya rota muri daniyeli igice cya kabiri ubwami bwa baburoni bugarukira ngaho ubwami bwa bamedi n'abaperesi burongere buratangura nabwo burakomera burakomera butwara isi yose ndashaka ngo bino bintu mubizirikane cyane kuko ni ibintu bikomeye cyane bizogaruka mu byigwa bizokurikira berushaza yari yarahawe amahirwe menshi yo kwihana nk'uko sekuruza wiwe nebukadineza yari yarahawe ariko ayafata impfabusa uko niko n'abantu bo mwa kino gihe amahirwe bariko barahabwa bakayafata impfabusa bagiye kuzokwibonera ko nk'uko efurata rwateba ruca muri icyo gisagara birafise n'icyo bisobanura mu iki gihe isi iriko irahera kumbure tuzobiraba mu byigwa byacu bizokurikira uku niko baburoni ya mbere ibyayo byagenze niko baburoni yakamanganye kandi nk'uko baburoni yakamanganye ubwami bwose impera n'imperuka nk'uko twabibonye muri daniyeli igice cya kabiri buzokamangana maze ibuye ridasituwe n'amaboko y'umuntu ubushobozi bw'ijuru bugomba kuza kubaka ubwami butazo kuzohera ubwami bwa kirisito yesu kirisito agiye kuza vuba mugenzi kandi ibintu bizoba bimuzanye hazoba harimo ntange ibyasezeranye ku bantu bemeye kwicisha bugufi no kumwiyoboka bagenzi mu gihe ubwami bw'isi burangwa no kwishyira hejuru ubwami bwa kirisito bwobwo burangwa no kwishyira hasi kwicisha bugufi kwemera kururuka igihe cya baburoni ya mbere ku munara w'ibaberi igihe abanyebaberi bari kubarishira hejuru hariya mu itangwa igice cya cumi na rimwe bibiriya yerekana yuko imana yo yahisemo kururuka bagenzi ino nzira nyene niyo yakoreshejwe n'igihe adamu na eva bari bacumuye igihe abantu bose twari abo gupfa kirisito yesu yemeye gusiga ubwiza bwiwe mu ijuru yemera kururuka abifilipi igice cya kabiri ku murongo wa gatanu yemera agahinduka gushyika ku rupfu kandi urupfu rukabije ku musaraba ibi rero agomba kongera kuzokururuka ataje gupfa ariko aje gutanga ibyasezeranye ku bantu bemeye kumuyoboka bemeye kumwizera kandi kugira ngo ibyasezeranye abantu bose babishike ko nuko yesu Kristo azobanza kurimbura icyaha kandi icyaha ntazo n'umuntu wese yemeye ku bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe yamara abagurutse bazohabwa igihugu gihore ari icaba ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito izere yesu kirisito bicitwa uno munsi mugenzi mwakire ijambo ry'imana